美しい眺めだったまだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいな望み通りだろう美しくもがくよ互いの砂時計眺めながらキスをしようよさよならから一番遠い場所で待ち合わせよう